znowu dzień odpisany w kalendarzu Następny kumpel znalazł to, o czym marzył Dziewczyna jak żurnala i diament błyszczy z dala Nie powstrzyma tego szczęścia, żaden ludzki banał buy a single nos Odkładam listę zajęć Słuchawki znów na uszach Radioman zapodaje Nastrojowe te przeboje Lepiej słucha siebie dwoje Lecz ja cenię swoją wolność I twardo przed tym stoję A kiedy twoja kolej? Pytają znów znajomi A mi jest tak wygodnie Na hawajskim lomi lomi Otwarte wszystkie opcje Warte do sprawdzenia Więc do boju kandydacie Będą też wspomnieni siempre węgiel Choć nie na przy mnie To tak mi wygodnie I tak mi jest dobrze